приветик! Сегодня я буду рисовать новогоднего, тут не видно. Сначала намечаю его, вот у меня вот такие вот отсюда и до сюда. Здесь еще шапка будет. Делаем сначала рисуем мордочку. Сегодня мы будем разукрашивать не красками. Ну, если вы хотите, конечно, можете красками, я буду сегодня не красками. Ребята, не забывайте подписываться. Вот мы ему мордочку нарисовали. Теперь рисуем шарфик. Вот отсюда вот идти. Шар. и такой вот шарфик мы его нарисовали. Далее мы рисуем ему шапку. Вот эту линию стираю. Здесь рисую такую бабушку. Далее мы рисуем ногу лапки. Такие вот. Здесь идут перчаточки который одет наш кузнечик. Вот. И следующую лапку рисую. И перчаточки. Продолжаем рисовать нашего пингвинчика. Теперь рисуем ему лапки. Такие у него лапки получились. И с другой стороны рисуем также. Мальчик наш будет стоять на лыжах, поэтому рисуем его лыжи. закругления делаем такие здесь вот вот одну лыжу, лыжу нарисовали теперь рисуем вторую jogos. Direção básica, Такие вот у нас палочки будут. И другую также. Теперь рисуем нашему пингвинчику мордочку. Носик рисуем. Ротик улыбающийся. И глазки ему рисуем. Такого один глазик и другой глазик. нас уже получился пингвиненок. Сейчас мы с вами его будем разукрашивать. Так, не забывайте подписываться. Начинаем вводить его. Сначала вводим его носик. вводим шляпку красным цветом. И вводим шарф тоже красным цветом. канавы закрашу шляп и шарфик. А вот уже вот какая получилась. Теперь обводим серым лапки. другой стороны. наши обои. лапки обводим клубничкой. другой стороны. Такие вот лапки у нас получились. И обводим также лыжи и палки те с лыжами. Вот я обвела, теперь я разукрашиваю перчаточки наши. И лапки красят вот здесь красным цветом. здесь сладкие мы серым закрашиваем. И носик красим здесь серым. этого края здесь крутим. Теперь здесь разукрашиваемся серым цветом. Тедди оставляем беленький, чтобы он не весь серый был, были чуть-чуть белого. Теперь здесь разукрашиваем серым. с другой стороны то же самое. Теперь вот такие вот штрихи делаем с одной стороны с другой. вот с этого краю сделаем потемнее чуть-чуть. Не знаю, палки вот таким вот цветом делаем. Делаем с одного края цветочек чуть потемнее. Так вот. Здесь тоже. С этого тоже же самое. Теперь вводим глазки. И с другой стороны. Закрашиваем украшенных клювик. Снизу вот здесь вот делаем потемнее. Горизонт. Другой. Здесь делаем наоборот щечки. движение крас как палки таким же цветом. А эти голубенькие вот таким цветом красивые. Еще а тень лучше.